Hoppa. Hoppa, hoppa. What? Adjad. Na ne fi, fognak aludni már ma itt csak. Nem lesz velünk gond. Az az. Mi lesz neked? Az így. vagy Nem tudom. Nem, és nem a farkát. Hát, aki nem játszik.

我们看什么？